السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Welcome everyone to Learn English with Korea. مرحبا بكم جميعا في تعلم إنجليزية مع كوريا وأيضا نرحب بمتابعينا على صفحتنا على الفيسبوك Learn English with Korea اليوم إن شاء الله يعني تحت طلب العديد من المتابعين لكي طالبوا بنموذج ديال كويز آه، في اللغة الإنجليزية آه، ولذلك ارتأيت أنني نقوم بواحد التصحيح آه، ديال ال quiz number 1 اللي درت للتلاميذ ديالي وأيضا فرصة باش نشوفوا كيفاش تعملوا مع النصوص reading and comprehension بصفة عامة سواء في امتحانات أو في النصوص اللي كتقراو اوكي كيفاش تعملوا معهم وايضا هذه فرصه تدريبيه يعني باش تشوفوا كيفاش تعملوا حتى مع النصوص يعني الفقره ديال reading and comprehension بالنسبه للناس اللي غيخدموا آه، العام الجاي ان شاء الله آه، الامتحان الوطني او ال global test بالنسبه لهاد السنه اوكي قبل آه، ما نبداو هذا هو النص اوكي آه، اللي بغى يقرا يوقف الفيديو ويقراه على خاطرو ان شاء الله دابا غادي نشوفوا بعض المعلومات عامه على ال quizzes ديال ريدين comprehension يعني كما كتعرفوا ال quiz يعني هو امتحان قصير كيتراوح المده ديالو بين 15 دقيقه ونص ساعه اوكي اوكي تنقطت على 10 اوكي آه بالنسبه لهذا ال quiz يعني آه غادي تلاحظوا بان عندنا هنا نص وفيه صوره اوكي يعني تقريبا 90% ديال النصوص كيكون فيهم صور اوكي آه في هذه الحاله كيفاش نقدروا نفهموا النص قبل ما نقراه اوكي هذه الحاله كنستغلو ملي كتكون عندنا صوره او صور اوكي نوريكم دابا الطريقه قبل ما نقراو ال text. ركزوا هنا على الصوره كما كتلاحظوا هاد الصوره هذه هنايا اشنو فيها اوكي فيري جود كما كتلاحظوا هنا عندنا يعني آه مجموعه من الطواجن والاناءات او الاواني sorry الاواني يعني اوكي هنا السؤال الاول يعني شنو كنشوفوا يعني شنو كاين في الصوره هذا اول سؤال نقدر نطرحه اوكي علاش دايرين لنا الطواجن آه، والاواني هنا هذا سؤال ثاني نقدر نسول عاوتاني سؤال اخر آه مناش كيتصايب هاد الطواجن وهاد الاواني مناش كيتصايبو يعني شما الدراري كيتصايبو منها اوكي فيري جود نروحو ايضا في كيتصايبوا هاد الطواجن الى كما كتلاحظوا آه، هادشي دابا سول سولنا بالدارجه اوكي بالنسبه ل l'anglais نقدر نسولو الاسئله ديال why when what where الى اخره كل ما طرحنا اسئله اكثر على الصوره كل ما قدرنا نلقاو الاجوبه ديال الاسئله اللي كنطرحو في التكست اوكي جود دابا آه نقراو ال text آه اوكي آه يعني القراءه كتكون بالعينين بطبيعه الحال كتقراو ال text يعني كتحاول تقراو اول جمله في paragraph وثاني جمله يعني كل paragraph تقراو فيها اول جمله اوكي واخر جمله ايضا في paragraph. وكتشوف داكشي اللي اللي آه، قريتي واش عنده علاقه بالصوره اللي عندنا في ال text. مفهوم good دابا ندوزو نقراو السؤال الاول ونرجعو نقراو الاجابات ديالو اوكي السؤال الاول هو choose choose the best title for the passage هذا هو السؤال اوكي اش كنقصدوا بهذا السؤال هو اختر افضل عنوان لهذا النص اوكي اختاروا افضل عنوان للنص اوكي عندنا ثلاثه اختيارات we have three options عندنا الاختيار الاول an amazing craft الاختيار الثاني amazing architecture والاختيار الثالث an amazing custom اوكي آه، اللي شاف الفيديوهات ديالي السابقه ديال آه، السنه الاولى بكالوريا يعني ديال آه، our Moroccan cultural heritage ولا our cultural heritage غتلقاو بان كرافت قلنا هي حرفه اوكي okay. architecture هو المعمار أو الفن المعماري وكاستم هي عادة جود هنا أميزة يعني آه، حرفة مذهلة يعني فن معماري مذهل وعادة مذهلة اوكي دابا هنا في نظركم شكون هو الجواب الصحيح باش نجاوبو هكاك اعتباطيا خصنا نقراو النص ونشوف اوكي نقراو اول جمله عندنا هنايا Morocco's souks are filled with colorful treasures among them a wide variety of pottery اوكي شنو هي الكلمه المفتاح هنايا very good هي pottery نديرو شي لون اخر pottery اوكي عندنا هنايا vases or vases and pots okay vases and pots تاهما كلمات مفتاحية decorated with colorful etchings sit for sale alongside tagines okay good the, colo- uh, the conical shaped cooking pots typical of Moroccan cuisine اوكي دابا غير من خلال هاد الباراغراف هادي الاولى اوكي لاحظت لا بان عندنا هنايا كلمات مفتاحيه عندنا vases pots tagines اوكي يعني فيسز هما دوك الـ vases ديال الورد الـ vase ديال الورد كنقولو بوتس هما دوك الاواني آه tagines هما الطواجن كما قال هذا كما شفنا الصوره داكشي كاين في الصوره لقينا هنايا اوكي وهنايا عندنا بوتري من خلال داكشي شفنا قرينا في الدرس ديال الفوكابلوري باش كنقصدو بوتري و الفخار يعني الصناعه ديال الفخار اوكي جود هنا شفنا الباراغراف الاولى شوف الباراغراف الثانيه ها most Moroccan عندنا كاين كلمه مفتاحيه هنايا pottery okay is heavily influenced by Islamic or Amazigh art intricate geometric and arabesque patterns tend to cover the entire surface of pieces okay okay good عندنا عندنا عندنا pottery يعني كلمة كتتكرر بزاف وبما أن الكلمة كتكرر هنا أيضا عندنا في الباراجراف الأولى pottery pottery pottery فالنص يتمحور حول كما كتشوف النص كيدور على الـ pottery دابا شنو اللي كنقصدو pottery هو صناعة الفخار في اي إطار شفنا صناعة الفخار بالنسبة لل vocabulary واش هو هذا ولا فن معماري أو حرفة Very good. So الجواب الصحيح هنايا هو an amazing craft. So الجواب ديال السؤال الأول يعني العنوان المناسب للنص هو an amazing craft لأن الفخار صناعة الفخار فهو آه، حرفة وماشي عادة وماشي فن معماري. Good. مشيو دابا السؤال الثاني. السؤال الثاني عندنا هو are these statements true or false justify اوكي okay. عندنا ثلاثة نقاط يعني نقطة لكل حال good نقراو الجملة الأولى Moroccan markets are full of beautiful handicrafts. اوكي نشرحوا هنا هذه الجمله شنو نقصد فيها اول حاجه خصنا نعرفوا هو نفهموا الجمله اللي كيعطيونا آه، يعني في هذا آه، السؤال الا فهمتي الجمله مزيان راك غادي تجاوب بسهوله شنو كتقولنا الجمله مروكن ماركتس اش كنقصدو ماركتس هما الاسواق المغربيه مالهم ار فول اوف يعني تو بي فول اوف of something هي ان تكون مليئه بشي حاجه اوكي مليئه باش ار فول with بيوتيفول handicraft اوكي مليئه بهذوك المنتجات اليدويه الحرف اليدويه يعني ذوك المنتجات ديالهم هما هاندي كرافتس المنتوجات اللي كتكون مصنوعه من طرف اليد كشاش فيها هاند هاندي كرافتس هذه الجمله Moroccan markets are full of beautiful handicrafts الاسواق المغربيه مليئه باش ب آه، يدويه جميله جود نقراو نشوفو من الـ départ نشوفو اين جمله غتكون عندها المواصفات اوكي عندنا Morocco's souks are filled with colorful treasures تقريبا اول جمله تقدر تنطبق عليها هاد الصفات هذه اوكي نديروها هنا باللون الآخر باش تشوفوها اوكي Morocco's souks اش كنقصد ب souks هما الاسواق الاسواق اوكي so, ما شبهت شي حاجه هنايا في في هاد الجمله الاولى واش markets هما الـ souks؟ تقريبا هما هما كاين نفس المعنى يعني الاسواق المغربيه هنا موروكوز سوكس مالهم ار are filled with filled with هي ممتلئه ب او مليئه ب اوكي باش ممتلئه هاد الاسواق المغربيه ها with colorful treasures اوكي بكنوز ملونه اش كنقصدوا بهذوك الكنوز هما منتجات اوكي أه يعني الواحد اللي كيشوف هذوك يعني يعني هاد الطواجن هنايا والاواني هكاك يعني مزوقين وملونين الى اخره فكيبانوا لي بحال الكنوز كاين وهاد الكنوز هادو باش مصايبين مصايبين بطرف اليد وبالتالي فهما handicrafts واش هالجمله عندها نفس المعنى ديال هالجمله هذه اللي عندنا هنايا في يعني السؤال يس yes. اذا عندهم نفس المعنى ونفس الطريقه فهو غنديروا هنايا نكتبو true اوكي okay. سو so, عندنا هنايا الجواب صحيح true نديرو شي لون اخر اوكي okay. through علاش غادي ناخذوها الجمله هذه اوكي okay. هكا غادي نقيدوها نفس الجمله تاخذ لا الا خديتي الجمله كما هي من النص كنديرو هنا واحد آه،, آه واحد المعقوفتين اوكي وكنديرو آه الجمله كنقيدو هنايا full stop نديرو يعني هنا فين وقفنا وغنديرو معقوفتين هذا هو الـ justification اوكي هذا هو الجواب ديال السؤال الاول اوكي <coughs> مفهوم يعني الصوره تكون واضحه مزيانه هنا الا خدينا يعني كما يعني يعني الجمله كما في النص كنديروا هاد معقوفتين كما قلنا اوكي ها هما درتهم هنا بشكل افضل good الا بغينا ناخذو بنفس نكتبو بكلمات ديالنا هنا ما غاديش نديرو معقوفة ولكن خصكم تردوا البال بانكم يعني خصكم تذكروا الكلمات المفتاحية كود يعني الجملة الثانية عندنا pottery pieces are not water resistant اش كنقصدو بهاد الجملة هادي potter pottery pieces pieces هما القطع ديال الفخار اش كنقصدو بقطع هما دوك الطواجن الـ vases الى اخره فهما كيتسموا قطع ديال الفخار so pottery pieces مالهم are not water resistant okay قال لك بان القطع ديال الفخار غير هنا ردوا البال في البال في الجمل الى شنو عندنا هنا not يعني negative are not water resistant water resistant هو مقاوم للماء يعني دوك الاواني ديال الفخار غير مقاومه للماء اوكي okay. دابا هنا نقدر كاع ما نقراو text. ولكن غير فكره عامه يعني ضروري خصها تاكدوا من text طواجن الفازات ديال الورد والاواني ديال الفخار القلات الى اخره واش ملي كنديرو فيهم الماء واش كيتفرتتوا يعني ما كيبقاوش اواني صالحه للاستعمال ولا كنديرو فيهم الماء وما كيوقع عليهم والو لانهم water resistant اوكي القلة شنو كنديرو فيها كنديرو فيها الماء اوكي donc القلات الطاجين الى اخره فهما water resistant ولكن غنتاكدوا من النص واش الجواب صحيح ولا خطا اوكي جود غادي نقراو هنايا Okay, a mountain, a variety of pottery, vases and pots, hand tagines, the conical-shaped cooking pot typical of Moroccan cuisine. Three cities, Fes, Meknes and especially Safi, are the main pottery centers of the country. producing about 80% of Morocco's pottery. In these cities, some baked clay, twirls or twirls on wheels, uh, forming into practical and attractive shapes. Designs etched into the wet clay sit as the pottery dries in the sun. Artisans fire pieces in kilns, kilns and decorate them with colorful glazes. making them water resistant okay يجعلونهم مقاومين للماء so هالجملة هذه مهمة good donc بما أنهم مقاومين للماء فالجملة هذه اللي درنا هنايا واش true ولا false إذا جملة خاطئة false okay so it's false justification ناخدو عاوتاني نفس هاد العبارة هادي ناخدو غير هاد البلاصة هادي وراه كافية اوكي okay. making them water resistant كما قلنا ملي كناخدو شي حاجة كما هي من النص كنديرو اوكي غرفتين اسمها quotation marks كما شفناهم اوكي okay. وكنديرو هاد الطريقة وحنا جاوبنا Good. آه لما نشوفوا الجملة الثالثة Pottery from McNass is known for decorations of shades of blue يعني الفخار اللي كيتصايف في مكناس كاين معروف يعني بالديكورات ديالو اللي فيهم بحال يعني ظلال بالازرق اوكي okay? سو so, غنشوفوا الكلمه المفتاحيه يعني. هنا عندنا شيت زو بلو نقلبو على في text ونشوفوا هذه الطريقه ديال يعني اللي كيديروا التلامذ هي كيشوفوا شي كلمه كيقلبوا عليها واش كاينه في text وكيقراو عليها نشوفوا هذيك الطريقه واش غتنفعنا هنايا اوكي في عندنا شيت زو بلو ها هي اوكي غادي نشوفوا ما قبل منها وما وراها ونشوفوا هاني نشوفوا هاد البلاصه هادي ركزوا على هاد البلاصه هادي بالضبط so many pieces of pottery from Fez are various shades of blue due to the use of cobalt oxide in glazes. Ah, has shades of blue. Mm-hmm. Okay. With many pieces of pottery from اش من بلاصة اوكي عندنا هنايا عندنا فاس. في السؤال عندنا مكناس اوكي فاس وعندنا هنا shades of blue اوكي شيدز اوف بلو فين كاينه هاد الطريقه ديال ديال ديال ديكوريشن كاينه فاس. donc جاوب صحيح ولا خطا اوكي it's false اوكي والجاستيفيكيشن ديالو هي هادي اوكي okay. نكتبو غير لهنا ماشي مشكل so portrait from is now huh? so this is false okay خطأ why simply because it's not fast it it's not sorry مكناس it's fast okay نفس الطريقة غادي نديرو okay. quotation marks okay وغنسدو ب quotation marks Many pieces of pottery from Fez are various shades of blue. Okay, نشوفو هنايا. Sorry. يعني باش تبان لكم مزيان البلاصة هادي. اوكي. جود. هذا بالنسبة للسؤال الثاني يعني سؤال B. اوكي بالنسبه للطريقه ديال التنقيط باش الشهودين تكون عندهم فكره الا كان الا كان جواب true هذا true و justification خطا فكتاخذ نص نقطه كان true و justification صحيحه نقطه كامله كان هذا false فصفر يعني ما كنشوفوش justification لان اصلا الاساس كيكون خطا اوكي so so, uh, جاوبتو يعني ملي كتوقفوا الفيديو كتجاوبوا على الاسئله الى اخره آه الا تلاقيتوا بان آه، عندكم true و justification خطا يعني كتعطيو راسكم نص نقطه الا كان العكس false و justification صحيحه فصفر في كلشي اوكي كنتمنى تكون فهمتوا القضيه كاين دوز دابا السؤال آه C اوكي ندوزو C بالنسبه لل C عندنا هنا اسئله يعني كتردو البال يعني نقطه لكل يعني جواب صحيح عندنا what are the main pottery centers in Morocco هاد what يعني كتعني ماذا او ما هنا عندنا ما آه شنو هما قال لك مراكز centers شنو هما اهم ثلاثه مراكز ديال الفخار وصناعه الفخار فين في المغرب شنو هما اهم هاد main كتعني شي حاجه مهمه اوكي شنو هما اهم ثلاثه مراكز center هو مركز ثلاثه مراكز ديال الفخار في المغرب نقراو text ونشوفو اوكي آه غير قبل ما نجاوبو هنا كما كتلاحظوا آه بالنسبه لترو فولس تلاقينا الجواب ديال الاول هنايا الثاني موراه الثالث موراه حيت ما يمكنش نلقاو مثلا الجواب ديال السؤال الثالث نلقاو مثلا سابق هنايا يعني. مثلا نلقاو في البلاصه هذه نديرو مثلا البلاصه هذه اوكي مثلا هنا نلقاو الجواب ديال السؤال الثالث اذا تلقيت الجواب ديال السؤال الثالث هنا وانت متاكد بان الجواب ديال السؤال الثاني هنايا ف غتعرف ضمنيا بان الجواب ديالك خطا لان ف يعني ال... آه، يعني في اطار مرجعي ديال اللغه الانجليزيه وفي النصوص بصفه عامه كنحترم واحد الاوردر اوكي كيكون مثلا الاول كيكون الاخر موراه الاخر موراه يعني كندير واحد الترتيب اوكي ما كيكونش هذا سابق هذا ولا هذا سابق تابع هذا الى اخره كيكون واحد الترتيب نفس القضيه بالنسبه للسؤال آه، سي تلقينا مثلا الجواب ديال الاول هنايا فالجواب الثاني غيكون يا اما هنا يعني في البلاصه ولا هنا ولا هنا اوكي الا تلقينا الجواب ديال الثاني هنايا فالثالث غيكون وراه كيكون داكشي بالترتيب شو دابا بس سؤال What are the three main uh, centers of pottery or pottery centers in Morocco أهم ثلاث مراكز ديال الفخار في المغرب okay؟ نقراو بعينينا شوية باش نسربيو اها أمم. okay. okay. عندنا هنايا three cities ركزوا في البلاصة هادي اوكي ركزوا هنايا حتى لهنا نديرو بالاحمر اوكي نقراو الجمله 3 cities عندنا هنايا ثلاث مدن فاس مكناس and especially سافي وخصوصا سافي اوكي فاز هيا فاز مكناس and especially وخصوصا Safi مدينة السفي good are what the main هاي الكلمة المفتاح اللي عندنا السؤال the main pottery centers of the country okay of the country yeah ديال الدولة ديال المغرب okay good يعني كيتجونا اللي producing about 80% of Morocco's pottery كيتجونا تقريبا 80% ديال يعني المنتجات الفخارية اللي آه، كاينه في المغرب اوكي سو شنو هما الجواب ديال هذا السؤال كاين نقدر ناخذ غير آه، حتى لهنا تقدر تاخذها هنا بالطريقه ديالك تاخذها من النص كما هي وتكتب الطريقه ديالك what are the dreaming in Morocco نديرو هنا right? Okay. Okej. Tak, نبدأ بهذا السؤال باش يبان لنا مزيان. Fes, Mykines and especially Safi are the main poultry centers of the country. ها واحد Fes, Mykines 2 وأسفي Safi 3. Okay? هذا هو الجواب ديال السؤال الأول اوكي السؤال الثاني Where do artisans fire pottery pieces السؤال هنا where أين artisans هما الحرفيين اوكي يعني فين كي عندنا fire فين كيطيبوا الحرفيين القطع ديال الفخار اوكي باش يولي يعني صالح للاستعمال اوكي كيطيبوهم في افران يعني ديال آه، خاصه غنشوفوا في البلاصه اللي كيطيبوها هنايا ونتاكدوا واش كاين هذه الاجابه في الناس اوكي كلمة مفتاح هي fire وعندنا ارتيزان وعندنا بيسز اوكي كود اوكي وحسب التقنيه اللي وريتكم donc الجواب ديال السؤال الثاني ما غاديش يكون هنايا يعني في هذه البلاصه هذه ما غاديش يكون هنا غيكون وراه نقراو دابا ما تبقى In these cities, sun baked clay twirls on wheels, forming into practical interactive shapes. Designs etched into the wet clay sit as the pottery dries in the sun. Okay? Artisans fire ها واحد الكلمة بات لينا هنايا <laughs> fire pieces in kilns in kilns sorry and decorate them with colorful glaze ما كيهمناش هنا هنا ها هو الجواب artisans الحرفيين كيطيبوا بيسز ديال اش ديال البوتري بطبيعه الحال ديال الفخار فين في كيلنز اوكي كيطيبوهم في ال kilns ال kiln هو فران خاص يعني بالنسبه للحرفيين ديال الفخار كيطيبوا فيه آه يعني آه يعني داك المنتوجات ديالهم يعني الطواجن الى اخره تعارج اذا كانت عايشوره الى اخره جود <coughs> so اجابة هي هذه okay artisans fire pieces in kilns okay in kilns sorry in trois kiln okay in kilns okay good ديروا هنايا باش اللي بيستعمل الاسلوب ديالو يعني اوكي اوكي Artisans fire pottery pieces in kilns. Okay. Oh, good. شو بس سؤال أخير بالنسبة للسي. How do artisans pass on their old traditions in their designs? هنا السؤال هو كيف. Okay. يعني كيفاش كيستطيعوا يعني ولا كيفاش كيستطيعوا يعني الحرفيين يورثوا يعني آه، التصميمات ديالهم آه، يعني العتيقه والتقليديه مثلا كنقول الاجيال اللاحقه كيفاش كيمروا او يورثوا الحرفه ديالهم هذا يعني هو السؤال كيفاش كيورثوا الحرفيين الحرفه ديالهم فيما يتعلق خصوصا بالتصميمات الديزاينز اوكي جود نقراو هنايا نص جود دابا الجواب ديال السؤال الثالث غيكون وراء هذا اللي شفنا هنايا اوكي يعني نقراو من هنا اوكي حتى الاخير هنا هنا في غادي نلقاو الجواب في هذه البلاصه هنا المهم نكملو making them water resistant. Most Moroccan pottery design is heavily influenced by Islamic or Amazigh art. Intricate geometric and arabesque patterns tend to cover the entire surface of pieces. Okay, completely transforming the humble clay building materials. Groups of artisans carry on centuries old traditions in their design pass on through families okay هنا تلقينا الجواب okay شنو هو السؤال شنو فيه في pass on هنا واحد الكلمه مفتاحيه وهنا artisans or traditions اه ها هو مجموعين هنايا okay هنا traditions هيا passed on وعندنا artisans يعني الجواب غيكون في البلاصه هذه من هنا تبنى كيفاش كيورتوهم هنا artisans mm they passed on okay through families okay passed on through families هذه هي الكلمة مفتاحية okay كيورثوهم عن طريق العائلة يعني كيمرروهم من عائلة لعائلة من جيل لجيل اوكي okay. هذه الطريقة ديال التوريث ديالهم للتصميمات اوكي okay. so الجواب صحيح هو هذا اوكي اوكي تمام الجواب How do artisans pass on their old tradition to design? So, okay, good. Should the question? It was Artisans. Yes, uh, pass on, and it passed on. Okay. Their old traditions in their designs. Okay. احنا استعملنا الطريقة ديالنا. Okay, so artisans passed on their old traditions uh, traditions in their designs through families عن طريق العائلات هذا هو الجواب الصحيح الى عندكم through families راه بوحدو راه كافي اوكي جود دابا السؤال آخر اللي هو D find in the text words that mean the same as تقلبوا على النص كاين كلمات اللي كيعنيو نفس الشيء مثل كاين هنا هذا السؤال كيعني المرادف عندنا نقطة يعني نص نقطة لكل إجابة الكلمة الأولى غنقلبوا على المرادف هي أوفنز okay كاين واحد التقنية هنا خصكم تردوا ليها البال آه هنا عندنا أوفنز يعني هذا اسم ناون دونك في النص غادي نقلبوا على ناون إلا عطاونا فيرب غنقلبوا على فيرب عطاونا adjective غنقلبوا على adjective عطاونا adverb غنقلبوا على adverb اوكي هنا عندنا ناون ولكن فاش كاين كاين في الجبل اوكي دونك كلمه غنقلبوا عليها فهي ايضا كاينه في في الجامع اوكي وفي اين paragraphe ولا فقره غنقلبوا عليها هي كيعطيكم الرقم ديال ال paragraphe. الفقره الاولى يعني غنقلبوا على الكلمه المعنى ديالها الفقره الاولى اوكي اش كنقصدوا باوفن اوفن هو الفران اوكي ودابا غيكون اني متاكد بانكم عرفتوا الكلمه اللي غنقلبوا عليها نسبة كلمة فران اوكي هالباراجراف الأولى يعني هذه هي ال paragraphe الأولى راه كيكون فيها ها هو الرقم ديالها شتا رقم واحد good هنا شفنا قبيله في كيطيبو يعني الحرفيين الفخار كيطيبو فيه سمينا واحد اسمها kilns. قلنا كيلز هما نوع من الافران خاص ب آه، الفخار اوكي سو المرادف ديال ovens في ال text هو كيلونز اوكي سو كيلونز هو اجابه ديالنا بالنسبه لهذا السؤال اوكي وعندنا famous هي الكلمه اللي كنقلبوا عليها دابا famous هي adjective صفه كتعني مشهور وفي ال paragraphe الثانيه نقلبوا على شي حاجه مشهور ال paragraphe الثانيه ها عندنا هنا هذا adjective ولكن ماشي هو جيومتريك انتريكت هو سواء adjective ماشي هما اوكي اوكي عندنا هنا نون اوكي سافي از نون فور اتس ميتال سافي معروفة معروفة ولا كنقولوا مشهورة بشي حاجة اوكي سو نون هو الإجابة ديالنا صحيحة هنا famous المرادف له هي known معروف أو مشهور good okay. هذا هو الإجابة للسؤال D سؤال E What do the underlined words in the text refer to? إنه الكلمات اللي مسطرين عليهم في النص لاش كيرجعوا اوكي okay. يعني ها هو هنايا رجعوا للتكست كي كيما هذا كيما قلت لكم في اول يعني حصه وقفوا يعني الفيديو وجاوبوا آه، باش كملوا الاجابات ديالكم الكلمه الاولى عندنا هي them them هي object pronoun هنا الكلمه them آه، يعني, يعني الحاجه اللي غنرجعوا ليها غتكون في الجمع لان them هي ديال هم او هن شي حاجه ديال الجمع سواء يكون قد يكون يعني كنهضروا على الناس او اشياء او حيوانات ذم يعني جمع ديال كلشي اوكي نرجعوا دابا لور كي نشوفوا الجمله اللي سابقاها نشوفوا هاد الجمله هادي اوكي ناخذوا هاد الجمله هادي artisans fire pieces in curtains and decorate them with colorful glaze كملوا سهله ذم اش كترجع اوكي غنشوفوا شكون اللي سابقه في الجمع عندنا بيسز كاينه في الجامع وعندنا كيلونز حتى هي كاينه في الجامع افران ما نساوهاش حتى هي كاينه في الجامع ارتيزنز كاينه كاينه في الجامع اوكي دابا باش غنعرفوا هنايا اين وحده صحيحه غنديروا التعويض ملي كيكون عندك اكثر من يعني من جواب محتمل كنديروا التعويض اوكي يعني الحرفيين كيطيبوا القطع ديال الفخار في الافران و يزينونهم اوكي وكيزينوا ارتيزنز واش كيزينوا الحرفيين واش الحرفيين هما اللي كنزوقوهم هنا جواب منطقي هو لا واش كنزوقوا الافران kilns الجواب ولا الفران افران كنطيبوا فيهم دايز شنو اللي كنزوقوا كان يعني كنديروهم decorations هما pieces هما القطع ديال الفخار اوكي سو الجواب الصحيح هو بيسز so and decorate them يعني them كترجع البيسز اوكي سو الجواب الصحيح هو pieces اوكي واللي بغى يكتب جواب كامل يدير pottery pieces يكتب pottery pieces okay pottery pieces good يعني. دوز دابا شيء اخر عندنا its شو دابا its لاش كترجع كت اوكي هنا عندنا its يعني الملكيه مفرد اوكي هاد اتلاش كترجع يعني هنا عندكم اسهل يعني قد لان انا سالت full stop هنا فين سالت الجمله يعني غادي نشوفو غير البلاصه اللي قبل هنا هنايا اوكي جود غنشوفوا غير هاد البلاصه هادي جود So pottery from Safi is known for its metal inlays يعني واحد الانليز هو بحال خطوط الى اخره آه، <clears throat> هاد اتس اتس كترجع كترجع ال pottery فروم سافي يعني الفخار ديال اسفي معروف بكونه كيمتاز بهذاك الشيء اللي شفنا اوكي سو الاجابه الصحيحه هي بوتري فروم فروم سافي اوكي بوتري فروم سافي اوكي حتى اللي دار سافي بوحدها نقدر نعتبره جواب صحيح اوكي لان يعني اسفي معروفه بهذيك الطريقه وكجواب الاصح هو بوتري فروم Safi الفخار ديال اسفي نكتبوه هنايا بوتري فروم Safi اوكي good ندوز دابا لاخر سؤال اخر سؤال هو what is the writer opinion about pottery sorry okay good okay what is the writer opinion about pottery in Morocco okay شنو هو الرأي ديال الكاتب اللي يكتب هذا التكست حول بوتري يعني صناعة الفخار في المغرب اوكي سو هنا نقدر نستعملو هذوك العبارات اللي قرينا في الدرس ديال الاوبينيون اوكي نقدر نديرو مثلا اوكي <coughs> السطر الاول باش نجنبو هناك نديرو the writer اوكي عبارات مثلا thinks that okay هنا استعملنا دابا عباره ديال opinion okay okay ناخدو شي خط يكون اكبر شويه باش يبان okay the writer thinks that هنا استعملنا عباره ديال opinion ولا نديرو uh, in the writer's opinion okay نقدر نديرو هذه ولا نديرو عباره اخرى يعني باش تفهموا مزيان in the writer's opinion اوكي نديرو ايضا uh, according هذه واخا ما شفناهاش ولكن نديرو according to the writer حسب يعني الكاتب according to the writer اوكي وكديروا تكملوا الى اوكي يعني اللي درنا هنايا فهي آه، مقبوله يعني غديرها وحده في هذا اوكي او شي عباره اخرى من داكشي اللي قلنا اوكي So the writer thinks that, in the writer's opinion, according to the writer, okay? So, كيفاش كيشوف آه، الكاتب بوتوي موروكو غادي نشوف ال text. هنايا Moroccans سو افيل colorful treasures okay شنو كيقصد هنا ب treasures treasures هما بحال كنقولوا حنايا كنوز امتى غتقول كلمه ديال كنز و colorful يعني ملون الى اخره وتهتم بالتفاصيل ديال البوتري مروكو هنايا يعني كيفاش كيدير لهم كيفاش كيزوقوهم فين كيطيبهم الى اخره واش كيبان لك بان الكاتب يعني آه، ما كيحملش البوتري في المغرب يعني ما عندوش مع فخار في المغرب ولا كيعجبو البوتري المغرب في المغرب شنو كيبان لكم مي كتستعمل شي حاجه كنز دونك فيري جود كتستعمل الكنز ملي كتكون شي حاجه مهتم بها و ومعجب بها اوكي so so according to the writer ولا uh, in the writer's opinion okay thinks that uh, pottery مثلا is really important مثلا and يعني مهمة بزاف and beautiful and it is مثلا it is one of uh, okay نحيدو beautiful منها okay <clears throat> Uh, pottery is really important and it is one of the most beautiful crafts in Morocco because because the writer okay knows a lot knows a lot about it and he is really interested in pottery in portrait of Morocco اوكي حتى شي حاجه بحالكم يعني عطيتكم غير مثال بسيط وصافي اوكي اما اي حاجه يعني كتوفي بالغرض فهي كتعتبر جواب صحيح اوكي آه باش يكون نفس الخط اوكي The writer thinks that Okay, well, according to the writer, pottery is really important and it's one of the most beautiful crafts in Morocco because اوكي اوكي بيكوز الى استعملنا هنا ال writer استخدمت نديرو هنا بيكوز هي اور شي اوكي هيك هنا ما عرفناش واش كاتب ولا كاتبة اوكي اوكي هي اور شي نوز ا لوت اباوت اباوت ات اند هي ايضا or she باش ما تقلقوش الا كانت كاتبة ما تقلقش اوكي okay. and she is really interested in poetry of Morocco okay يعني آه، كيعتبر بأنها من أجمل الحرف في المغرب وأيضا لأنه كيعرف بزاف على هذه الحرفة ومهتم بها أو مهتمة بها آه، بزاف اوكي هذا جواب بسيط واي جواب مقبول يعني كيهضر بان الكاتب يعني يعني كيتجبو ال pottery ديال المغرب يعني ماشي ضد ال pottery اي حاجه مع ال pottery ديال المغرب فهو جواب صحيح مع الا قلتي الراي ديال الكاتب وهو ما كيحملش مثلا ال pottery في المغرب هنا فهو جواب خطا لان شفنا في ال text الكاتب يعني هو كيوصف لنا ال pottery واعتبرهم بانهم كنوز اوكي الى اخره اوكي سو هذا ما كان بالنسبه للتصحيح ديال الفرض ديال اليوم نتمنى يكون آه، يعني نال الاعجاب ديالكم واستفدتوا شي حاجه التعامل ديالكم مع النصوص ودابا أي سؤال واستفسار يعني يمكن لكم تطرحوه في التعليقات سواء على يعني القناة ديالنا في اليوتيوب أو في الصفحة ديالنا آه، على الفيسبوك okay؟ وكما العادة ما تنساوش يعني الى استفدتوا يعني تبارطاجيو الفيديو مع الأصدقاء ديالكم باش تعم الفائدة إن شاء الله و لي باقي ما مشتركش يشترك معنا في القناة و That's all. Thank you very much.